Oke okay, bro and sis uh, eh, Sebelum kita mulai Jangan lupa Untuk Main sambil rebahan Sambil tidur Biar pas bangun Langsung kecewa Melihat kita kalah Tanpa berpuasa basi Langsung saja kita akan bahas Magic Chess di season baru ini kepada baru ini kita akan memainkan combo terbaru yaitu combo superhero nah yang mana untuk sedikit pengetahuan kita combo ini memiliki kelebihan yang sangat spesial yaitu dalam tiga detik setelah pertandingan dimulai combo ini memiliki meningkatkan mata pada serangan hero lawan yang memberikan damage paling besar eh, dalam serangan memberikan 50% damage tambahan pada hero ini setelah hero tereliminasi dan hero nasi ini akan memulihkan HP-nya atau darahnya itu sebesar 50% dan meninggalkan mak kepada hero lawannya. Hero-hero barunya nanti kita akan bahas di yang selanjutnya. Tapi untuk superhero ini dia ada lima hero yang ada di situ salah satunya Bruno, hero terbaru Vale, hero terbaru Esmeralda Chow Lancero. ah, tinggal nunggu blessing aja biar jadi emang ini ada hero yang menarik sih untuk saya bahas yaitu hero legendaris kalau bilang itu setiap hero ini ada di Magic Chess pasti hero ini jadi rambutan. Eh, apalagi kalau bukan Gatot Kaca untuk update terbaru ini kita akan bahas sedikit tentang Gatot Kaca eh, yang mana sekali ngelompat itu memberikan 900 plus 100% total magic power dan menyebabkan efek up selama 1,5 detik Nah, untuk masing-masing level itu di level 1 post yang kayak disebutkan tadi dan untuk yang di level 2 itu lebih gila lagi post damage-nya di 1600 untuk knock up-nya itu ada di 2 detik kalau nggak salah yang lebih gila lagi itu di level 3 burst damage-nya 3200 uh, ah, upnya itu di 2,5 detik itu gila banget itu mau update kali ini hmm, tanpa lama-lama uh, eh, mari simak videonya tapi jangan lupa like comment and subscribe I see the through ice covered in pink and bleach Cross out the ones who paved my cars and watched me weep I love everything Fire spreading all around my room My world's so bright, it's hard to breathe But that's alright Hush but that's alright. redemption Devils hide behind redemption Honesty is the one-way gate to heaven with the curse with the curse that I wanna be better, not worse, man, it hurts. I'm on this earth with my words and I put them all together, insert, cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man, listen to my words. Gonna be a star, man, life's like a blur. When you're working this hard till you get what you deserve, yeah. I'm taking a seat. I'm passing anybody else who is rapping I'm nasty, ain't nobody able to catch me They gasping, they cannot compare, they can't match me I'm at half speed, I got your girl and she laughing and dancing Hanging on my butt, she asking to crash with me Smash with me, she savage, she wants cash money And she knows that I live lavishly, uh I wanna live, I'm cold inside Give up I fight to strive. One day I'll have what I want. I want the whole world in the on my hand I got a plan, I'm the man Now I'm teaching the game a veteran Better than anybody else who me I'm ready, looking at my hand and it's steady I'm trending, ascending and blending Lyrical bending, now I'm spreading and getting My name out now, yeah they hear me laugh All the crowds repping the sound I'm hitting the ground, running, up and coming Ain't nothing, yeah, rookie of the year I'ma keep it 100, cold-blooded No budget, from nothing to something I ain't bluffing, I got a full hand plan I ain't gonna stop till I'm at the top, man Every single drop got me feeling awesome I'm about to pop, started from the bottom, yeah I wanna live I'm cold inside Give all I have just to feel alive I fight to live I fight to strive One day I'll have